prea manipula este astăzi. Salut! Uh, astăzi uh, m-am uitat în dicționar este a manevra și o fetiță la grădiniță mi-a zis că ea trebuie să facă ce spune altă fetiță pe care mi-a arătat-o în altă parte. Și zic, da, de ce? Mi-e frică să nu se supere pe mine. Zic, wow! Asta e manipularea. Atunci când se teamă că cineva se supără pe tine, e clar că te manipulează. Deci, Există foarte multe feluri de a fi manipulat, există chiar și o meserie, am înțeles, eu doar vreau să te pun pe gânduri. Ceau!